hello and welcome friends MS Word 2021 सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो एमएस वर्ड की आइए दिखाता हूं क्या आज का टॉपिक है यहां पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ओम आप इसको जनरली कृति फॉन्ट से भी टाइप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम लेकिन शॉर्टकट वे क्या हो सकता है कृति फॉन्ट में भी आप इसे टाइप आसानी से कर सकते हैं नो प्रॉब्लम लेकिन शॉर्टकट वे है आप यहाँ पे टाइप कीजिए 950 फिर आप प्रेस कीजिएगा अल्ट और प्रेस फिर प्रेस करना है आपको एम तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे फिर प्रेस कीजिएगा एक्स तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो ये ओम बन जाएगा देखिए इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं